Եկա, եկա, ա, ա, Ինձ ասա ով ես ապո, ֆորմի տակ ես հագը ծև ասա փոք ծերը ծապոն Հետս եղոն հագը պալոս ավոր սփոն աղտեմ լփող թափով եթե ատող կամ էլ դատող չկա պատմող կոխած դատնո լսի ռեպը քուչի սկանդոն ասեմ զատնո թափատալի դեմս բալետ զադոկ ես ես ատո փաթաթում փչում եմ ծուխը Ինչի Պաբլո Գազովի ավերի ցենքը չկա դաժե ռեալ պատրոն ցուխ չի տվածը տարա շունչ չի շնչածը տարա հանգիստ լրվի տեղը չլնենք վերը չկա երկար բարակ երկար բարակ քանի կարանք հասնենք արագ կանենք այն ինչ միշտ է կարանք ես դանակ եմ դեմը սմի սաղ են կարակ գրուզը թուտում սկիզբը դրի 18-ում պլոտնի հիշեցի առաջի ոտնի բայց դե վաբշե պետք չի դա քեզ քաքե սպիդր խփած վերցած կորձինատը բարդա չոկում գրինդեր եթե դրու չի պոնտա բասաս կդաղի ջի պոտա թունավորա անակոնդա պիզդե ծարակ չկա գոնկա հետը ռեպիս ռեսպեկտ չի տա ձեր միլ պետը կսոկողը գրի կետը ռամսի վերսյա ինտերնետը հեշտ բայց դե շատ է պեչի ծխվես վերջում դառնաս լեշ կպնի պիտակները գեշ քրֆի բախտդ խելքդ էշ չփորձես ասածս ես թարազուի բերք ես Սրտացավ չի ոչ մեկ պրոստը իրանց պետք ես Թորի արա մեկի հաշվին ինչ ես լապում տուպոյ եք Ապարիկով տրուկ եք, տերմինալներ ու բուտկեք Ուրդուց կարաս վերցես վարկ, հետո մեջը խրվես բորի Թայդաշներիք մերը չորի լսի դեմքը կխոժորի Կոմենտ գրող անտարա ճանաչ Բիզդի տարապարտա ճանաչ Կարաս էթաս նախույս վետաֆորը կանաչ Կարծատիպըտ կծի ձորից Հեպս Օքսվորդ քոնը ատվոտ գլած զորից Հետ եմ բերում ծարավ ծովից, ծարավ ծովից